Хозяин обувного магазина подходит к продавщице и шепчет на ухо. Я не понял, почему вы не помогаете тому покупателю? Он уже выбирает обувь целый час. Шеф, это очень трудный случай. Этот покупатель музыкант. Он ищет ботинки, которые скрипят в одной тональности. Лайк и свой анекдот внизу. Тренируемся желтым. Пока.